行機もダイナマイトも手に入らなくなってしまったもう軍とは縁が切れたんだ軍人なんて今やみんな財閥の犬なんだだからもう会う必要もなくなってしまったわかるか何の目的もないんだ君たちにやってもらうことも何もないんだよだから帰ってくれ どうしたこれだけ言ってもまだ分からんのか計画は中止だもう何の望みもないんだよ分かってますじゃあ君らは命を懸けようというんだな何の期待も希望を持たずに何もないかもしれないんだぞはい 一つ我らは純粋に身を挺して邪神歓喜を払わん一つ我らは同志愛助けて国難に赴かん一つ我らは万象をもて維新の礎とならん